Zaraj cigán čardáš, tu je potvora Zaraj cigán čardáš, tu je potvora, potvora Žabám na vojne, frajera doma Zaraj cigán čardáš, tu je potvora, potvora Žabám na vojne, frajera doma A kedy ja muža doma bávala A kedy ja muža doma bávala doma mávala Čarné to pánočky nikda nemala na vojne A teraz mám muža, ale tam na vojne, na vojne Čarné to pánočky, ku dobre zovne A teraz mám muža, ale tam na vojne, na vojne Čarné to pánočky, ku dobre zovne vydám do košíc, do košíc, on tak znajú dobre šíc, dobre si Len še vydám do košíc, do košíc.